हाँ दोस्तों आज हम जानेंगे हम्म, भी लुकअप का प्रयोग कैसे करते हैं तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरा बहुत सारा डाटा स्टोर बनाया हुआ है यहाँ से सीरियल नंबर से नए आइटम में टोटल मान निकाल सकते हैं डोरी को उपयोग करके तो सीरियल नंबर से निकालेंगे तो पहले नाम निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे बीवी को उपयोग करना है तो बीवी को प्रयोग करेंगे इक्वल लगाएंगे कोई भी फार्मूला हो लगाने से पहले इक्वल का ही प्रयोग करते हैं जब इक्वल का प्रयोग नहीं करेंगे कोई फार्मूला लगा लें और मिल जाएगा तो चलिए बी का शुरू कर हैं बी एल देखिए बी एल लिख के आ गया डबल क्लिक करके हम लोग इसको क्लिक करके आ जाए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू इसे कहते हैं जिस चीज़ से हमें सर्च करना होता है जैसे हम सीरियल नंबर से सर्च कर रहे हैं तो उसको लुकअप आई डी लेंगे अगर डेट से हम लोग सर्च करते हैं तो उसको लुकअप आई डी मांग लें जी एस टी नंबर से हम लोग अगर सर्च करते हैं तो जी एस टी को लुकअप आई डी मांगते हैं अगर नाम से सर्च करते हैं तो नाम को जिस चीज़ से मतलब हम लोग सर्च कर करेंगे उसी को लुकअप आई डी मांगेंगे तो हम लोग सीरियल नंबर से कर रहे हैं तो इसलिए सीरियल नंबर को हम लोग लुकअप आई डी मांगेंगे टेबल को कर लेते हैं और सिलेक्ट किया शेड्यूल नंबर है तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे और फिर क्या करें टेबल है टेबल लेयर की बात आ गई तो पूरा टेबल को जी टेबल लेयर मतलब जितना बड़ा आपका टेबल है उस टेबल को पूरा सर्च कर देंगे तो इस टेबल को क्या करेंगे सर्च करो सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे कॉमा दबाने के बाद अब देखिए क्या कर रहा है column index number column index number मतलब कि जिस चीज़ को सर्च करके आप लाना चाहते हैं उसी को तो हम लोग नाम लाना चाहते हैं नेम तो नेम को लाने के लिए तो देखेंगे किस नंबर पे तो जहाँ से हम लोग सेलेक्ट किए उसी वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे तो वन टू थ्री फोर तो हम यहाँ पर फोर प्रेस करेंगे और कॉमा दबाएंगे और इजेक्ट मैच के लिए हम फिर क्या कर रहा है रेंज लुकअप तो रेंज लुकअप मतलब कि इजेक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पर जियो प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे ई नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे सीरियल नंबर जो है यहाँ पे जो सर्च बार में बनाते हैं यहाँ से serial number serial number search करेंगे तो यहाँ पर वन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे देखिए आ अगर हम लोग यहाँ पर टू प्रेस करते हैं तो सिकंदर सिंह अगर थ्री प्रेस करते हैं तो विकास हो रहा है इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं निकल का तो चलिए आइटम नहीं निकालते हैं फिर से ब्लू का कॉपी करेंगे और फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इक्वल का क्लिक करेंगे इक्वल आगे जी एल डबल क्लिक करके फार्मूले को लेंगे फार्मूला आ गया ये कह रहा है ब्लू का कोई कोई बात आ गई फिर से टेली का कोई क्या है जहाँ यहाँ पे सर्च सीरियल नंबर से सर्च करना चाहता है तो इस नंबर को हम लोग सेल को क्लिक करेंगे ई टू में है ई टू देखिए आ गया कहाँ प्रेस करेंगे अब क्या आइटम नेम आइटम नेम निकालना है फिर क्या है टेबल है टेबल है मतलब पूरा टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे टेबल सेलेक्ट हो गया कहाँ प्रेस करेंगे फिर क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर किस नंबर में जैसे नेम था चौथे नंबर पर उसी तरह ये पूछ रहा है कि किस नंबर में आइटम होगा आइटम नंबर तो चार अच्छा है छः नंबर पर है तो हम सेट क्लिक करेंगे और फिर तो कॉमर लगाएंगे एग्जिट नाइट के लिए जीरो प्रेस करेंगे फिर इसको सीट ब्लॉक इसको बंद कर देंगे तो फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे देखिए मॉनिटर है मतलब तीसरे सीरियल नंबर में नाम विकास विकास वर्मा है और इनका आइटम आइटम क्या करते हैं अगर यहाँ से हम लोग वर्ड प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो दोनों चीज नाम और आइटम नेम दोनों चीज होगा ठीक है और यहाँ उसी तरह हम लोग टोटल अमाउंट क्या करेंगे फिर से हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे भी लुकअप प्रयोग करेंगे डबल क्लिक करके उसको फार्मूले को देंगे और लुकअप मतलब जिस चीज़ को हम सर्च करना चाहते हैं जिसे सर्च करना चाहते हैं सीरियल नंबर से लोग प्रेस करेंगे यूट्यूब आ गया कॉमा लगाएंगे और फिर क्या करेंगे टोटल अमाउंट क्या होता है टोटल अमाउंट लास्ट में है जिसको काउंट कर लेंगे कितना है one two three four five six seven eight nine data nine तक nine ten eleven twelve thirty thirty number जो ठीक है थर्टी नंबर फिर हम लोग क्या मतलब करेंगे बात आएगी टेबल लेयर टेबल लेयर क्या टेबल लेयर मतलब टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे टेबल सिलेक्ट हो गया फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे थर्टी नंबर पे था टोटल अमाउंट आपका है इंडेक्स नंबर तो कॉलर इंडेक्स में जिस चीज़ को हम सर्च करना चाहते हैं पर थर्टी नंबर पे तो थर्टी लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे जीरो प्रेस करेंगे और सीट पर वापस बंद करेंगे फिर इंटर प्रेस करेंगे टोटल अमाउंट पर देख लेते हैं कितना है नौ हज़ार नौ सौ बारह तो पहले तो क्या था नौ हज़ार नौ सौ बारह आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह लोग दो टिकते हैं इंटर करते हैं इसी तरह चाहेंगे तो सारे का एडमिट हम कर देते हैं हैं ठीक है अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो बनाने वाले को आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे कौशल करते हैं